жастарға қарын ашатын оның қарын ашатынның реті де бар реті де жоқ қарын ашатын бұларда ешқандай сана жоқ мақсат жоқ тек тілек бар бәріне қандай тілек ақша табу ішіп жеу машина мініп жүру қызбен күн өткізу қыдырып жүру ақау қақау болып өзінің тамыр таныстарының алдында кәдімгі көзге түсіп отыр бітті бар тілегі осы а арман мен мақсат жоқ көптеген мына үй иестеріне айтамын сен мына мысалға айтасың мына байлығымды балдарым үшін жинап жатырмын деп а шын мәнісіне келген сен балдарың үшін жинап жатқан сен өзің үшін жинап жатрсың себебі сенің балдарың мынаның қызығын көре ма көрмей ма сен білмейсің енді құдай саған бұйырып тұр сен пысық болған шығарсың тума туыстың арқасында бір мүмкіншілік алған шығарсыз қолыңа билікті ақша жеген шығарсың ұрлаған шығарсың а сенде кепілдік бар ма сен ердің балдарың немерелерің шөберелерің сен сияқты осындай баққа кезек қалатын қазақ не айтқан бақпен бір кесе бетін береді бір кезде көтін береді деп саған бетін бетін беріп жатқан сенің мүмкін немерелерің шөберелерің көтін беретін шығар сосын олар мүмкін ана жерде қаңғып жүретін шығар жұмыс таба алмай ал сен соны ойлап жатқан жоқсың сен тек өзіңнің бір күндік өміріңмен өмір сүріп жатрсың жастар қазіргі қалпында қазіргі уақытта былай бір қалыпта бір ағыспен кетіп бара жатқан су сияқты солай кетіп бара жатыр жастар қайда кетіп бара жатқанын бұлар білмейді олар мысалы ойлап жатқан жоқ егердің орыстар жерімізді басып алады қазақ атамыз бекер айтқан жоқ орыстың жолбасың болса айып атаң жаныңда болсын деп ол мақал емес ол мәтел емес ол қағида қағида қағида деген ол мықты айтылған сөз ол заң сияқты қағида қара қытай келгенде сары орысың туыс болар дейді нағашыңдай болады ол да қағида иә яғни айтқанда ол қытайдан да сақ болды енді миржах ибдуллатовтың айтқан сөзін жоққа шығару болмайды қытай бізді ақшамен сатып алады соғысып алмайды деген ақшамен сатып алады деген сен ол айтты мен тек судан қауіптенемін деді ал оның қауіпінің түбі бар тек ол көріп тұр ол біледі ғой тарихтан ол көріп тұр ғой тарихта қазақты қытайлар жеңген емес жеңген жоқ а бірақ сауда саттықпен қазақтың ішіне кіріп жүрді бірақ елімізге келген жоқ елімізге кірмейтін себебі біз ресей империясының империяның аст, қанатының астында болдық ол империя оған жол аштырмайды орыстар ол кезде қытайлардың пара пара пара пара шығып бітпіс шығып жатыр қытайдан иә гуан суан сейн мэннің бәрі құрып болды сондықтан жастарымыз қазір ештеңеге ынталанбайды ештеңені ойламайды ештеңе тырыспайды ештеңені армандамайды олар кітеп әйтеуір бір тілек тілекпен өмір сүреді міне ішсем жесем қыдырсам ойнасам гүрілдесем машинаға мінсем қыдырсам болады қазір біз біз үшін мынау ақырғы соңғы ғасыр осы ғасырда біз аман есен қалсақ біз ұлт болып қаламыз егер де осы мына миымызда жетпей тұрған санамызға кірмей тұрған нәрселерді ұқпасақ біз құримыз құритын бірінші жол ол тіл жойылады тіл құрғаннан кейін ол нельсон манделаның айтқаны бар ғой тіл жойылғаннан кейін шекараны аша бердір. себебі жоқ ұлтқа мемлекет не керек иә а мен де оған қосыламын е мемлекет ұлт болмаса ол кім үшін қазақстан деп аталады дұрыс әне чук чукотка дейді чукотка бар чукчалар да бар а чукчаның бәрі иван иванович петр иванович сергей петрович бәрі орысша сөйлейді тілдері жоқ ұлттары жоқ бірақ чукотка бар мен айтамын қазақстанда бар бірақ қазақстанда да жүр ғой қазір коля вася петялар иә қазақтар жүр ал әне кеше неге жезқазғанға барып келдік боря дейді қазақ жігіт мен жұмыста бәрі шақтыда боря деп айтады дейді ал не дейсің міне соған көніп отыр орысқа боламыз десек жойылмаймыз десек қазір бас қосу керек бірігу керек өзгелерден дара туған өр намыстан жаратылған and boy